Presented by Open Music. हसीन तू हो बनी पछता तू हो दिलबा बसन मरलू तुला तू हो पहलू तू घातू हो बनी पछता तू हो दिलबा बसन मरलू तुला तू हो प्यार में खिंचले कैसला तो कीद के प्यार में खिंचले बाहरू लक्ष्मण रेखा कैसला तो लकीर के बानी ना बज रंग बली की दे खाती चीर के बानी ना बज रंग बली की दे खाती हकेला राइटर सोनू देव सुनील तो की है ना तहरा पील के है रवि रंजन देव सुनील तो किहे है ना तहरा पील के है पानी ना बज रंग बली की दे हाथ सीना चीर अपन म्यूजिक डिजिटल रिकॉर्डिंग स्टूडियो मोनियारी वाजा प्रेजेंटेड बाय अपन म्यूजिक दीवाना के ला के हुसैन उर डाली चक्कर में कुछ कर जाए हम मिल 呀海。 चक्कर में कुछ कर जाइब आ सनम जाके मर जाइब ए जान तहरा चक्कर में कुछ कर जा डिजिटल रिकॉर्डिंग स्टूडियो मोनियारी वाजा प्रेजेंटेड बाय ओपन म्यूजिक चलो तो यहां चलो सैया मारवा में माल रोता अखिए के अपना उलो रवे से होता चलो सैया मारवा में माल रोता अखिए के अपना उलो रवा से धोता चलो सैया यहाँ में माल रोता चलो सैया चलो चलो यार चल चल सही मरवा में माल रोता के अपना रहा से धोता चल सही

दोस्त बहनी ओकर मजबूरी रे ना बाबे वफा की दिल हमर दूरी रे फोन करहता बेरी बेरी रहिया चलो सही डुमरवा में माल रोता सखिए के अपना रवे से धोता तो चलो सही डुमर में माल रोता चलो सही डुमरा के साथ ओ करो छोरी रे ओ करो छोरी रे रब न लिख ले रहे दूनु के जोरी रे हम हाँ, से प्यार को के साथ ओ करो छोरी सुनिल गम में सोता तो चलो सैया मरवा में माल रोता अखिए के अपना लोरवा से धोता चलो सैया मरवा में माल रोता चलो सैया

चल यार चल चल सही यार में माल रोता अखिए के अपना लोरवा से धोता अपन म्यूजिक डिजिटल रिकॉर्डिंग स्टूडियो मोनियारी वाजा प्रेजेंटेड बाय अपन म्यूजिक किस्मत में रब ना लिखले बा प्यार किस्मत में रब ना लिखले बा दिल तूरे के ना का छोरी सब कहाँ से सीखले बा दिला तूरे के नया तरीका छोड़ी सब कहाँ से सीखले बा का छोड़ी सका से सीखले बा दिल तूरे के नया तरीका छोड़ी सका से सीख बा

दिल तूरे के नया तरीका चौरी सकाहा से सीख दिल तूरे के नया तरीका चौरी सकाहा से सीख लेबा अपन म्यूजिक डिजिटल रिकॉर्डिंग स्टूडियो मोनियारी वाजा झंडाल हाजीपुर वैशाली জ্বালা presented by Open Music. बदल गए बदल गए पूजा के दोसा रखे ऊपर फिसल गईलू जाके दोसा रखे ऊपर फिसल गईलू तू मौसम के जैसे बदल गईलू तू मौसम के जैसे बदल गईलू जाके दोसा रखे फिसल गईलू जाके दोसा राके ऊपर फिसल गईलू तू मौसम के जैसे बदल गईलू तू मौसम के जैसे बदल गईलू डीजे मौसम के जैसे

तोर पतवानी उनका नया है साहसुबा जिंदा बानी भोले देहिया भइल जिंदा लासुबा भइल जिंदा ला पाक दोसा रख तू ता मचल गइलू पाक दोसा रख तू ता मचल गइलू तू मां मौसम के जैसे बदल गई तू मौसम के जैसे बदल गई मन के दिहलो तू कहे धोखा हो बनी हम बचता तो अब देखे तो है मौका हो सुनील रवि रंजन के दिहलो तू कहे धोखा हो बने हम पचता तो अब से चली गईलू चितरांगद के जिनगी से चली गईलू तू प्रेजेंटेड बाय अपन म्यूजिक Music Bar. पानी बेसहारा कोई बाट न सहारा जिंदगी जी के दिल बेचारा से तेज दी हमर दिल न मैसेज की व्हाट्सएप पर भेज दी दिल में बसैनी हो तोके अपनैनी हो तोहरे चलते घर से कितना बार पिटनी हो कितना बार दिल में बसैनी हो तोहके अपनैनी हो तोहरे चलते घर से कितना बार पिटनी हो कितना बार पिटनी हो मोर हम जाके कैसे लगेज दी हमर दिल न मैसेज की व्हाट्सएप पर भेज दी हमर दिल हम तो भोला भाला बानी प्यार के न बुझली कहानी राइटर सुनू से गोरी बोरी भइल दानी गोरी बोरी हम तो भोला भाला बानी प्यार के न बुझल कहानी राइटर सोनू से गोरी बड़ी भइल गोरी बड़ी देव सुनील के कैसे तेज दी हमर दिल मैसेज की व्हाट्सएप पर भेज दी हमर दिल तेज दी हमर दिल न मैसेज की व्हाट्सएप पर भेज दी हमर दिल न मैसेज की व्हाट्सएप पर भेज दी अपन म्यूजिक डिजिटल रिकॉर्डिंग स्टूडियो मोनियारी वाजा